දේශීය ප්‍රවෘත්ති වෙතටයි ප්‍රථමයෙන් නවධානය. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව සම්බන්ධ දෙදින විවාදය ඊයේ ආරම්භ වුණා. මෙම විවාදය ගැන මුලින්ම රීති ප්‍රශ්නයක් මතු කළේ අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂයි. නඩුවට හානියක් බව පවසමින් මෙම විවාදය නීති විරෝධී බව අධිකරණ ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. විපක්ෂය ඊට දැඩි විරෝධය පළ කළා. මේ නිසා කතානායකට පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමට සිදු වුණා. අනතුරුව හදිසි පක්ෂනායක රැස්වීමක්ද කැඳවනු ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් අවසානයේදී දින දෙකේ විවාදය දිනා ගැනීමට විපක්ෂය සමත් වුණා. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකා අනතුරෙන් වන්දි මුදල් මෙතෙක් අය කර ගැනීමට නොහැක්වීම සම්බන්ධයෙන් වගකයුත්තන් සම්බන්ධව කඩිනම් පරීක්ෂණයක් පවත්වා රටට හෙළිකිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවට මෙම සභාවට යෝජනා කර සිටින්. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ වන්දි ලබා ගැනීමට අදාළ කටයුතු සම්බන්ධ යෝජනාව මේ සභාවේ සාකච්ඡාවකට භාජනය කළ නොහැකි කාරණයක් බව මම ඔබතුමාට මුලින්ම ගෞරවයෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ගේ ගේනක ඉන්නද මගේ තර්කය කියලා ඉවර නෑ. මොකද ඔච්චර අදිසිය. මේක පාර්ලිමේන්තුව මේක මොන මොන්ටසෝරි යන්නේ නෙවෙයි. පාර්ලිමේන්තුවේ හැසිරෙන්න ඉගෙන ගන්න. මට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ සිද්ධිය සම්බන්ධව නීතිපතිතුමා සිංගප්පූරු මහාධිකරණයේ නඩුව අප්‍රේල් මාස 25 වෙනි දින ගොනු කරලා තියෙනවා. ඊයේ දිනේ නඩුව කැඳෙව්වා නැවතත් 15 වෙනි දිනට නඩුව නියම කරලා තියෙනවා. අධිකරණ තීන්දුව වලට බලපාන ආකාරයට පාර්ලිමේන්තුවේ මහජන නියෝජිතයෝ වගකීමකින් තොර ප්‍රකාශ සිද්ධ කළා. ඒක නිසා දැන් අපිට දැනටමත් අපේ රටට අගතියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් බලපෑම් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. පොයින්ට් ඔෆ් ඉදිරිපත් කරන්නේ. අගේ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එක උරේ නැතුව කොහොමද ඔයගොල්ලෝ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එක නගන්නේ? ඒකට ද්‍රෝහිකම් කරන්නේ මේ. ඒකත් පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්. ද්‍රෝහියෝ. සද්දේ දාලා මාව නිහඬ කරන්න බෑ. තමුන්නාන්සලා බිරුවයි කියලා මේක නතර වෙන්නේ නෑ. දේශද්‍රෝහි කණ්ඩායම ඇතුළට මගේ නම ඇතුල් කරගන්න මම සූදානම් නෑ. ඒක නිසා ඔබතුමා විවාදයක් තියෙනවා නම් මම මේ විවාදයට සහභාගී වෙන්නේ නෑ කියලා ඔබතුමාට ගෞරවයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. මේක ඊයේ පක්ෂනායක රැස්වීමක් තියලා ඔබතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විපක්ෂයෙන් ගේන යෝජනාවක් මේක. ඒක බාධා මේ අමාත්‍යාංශය අයිති වෙන්නේ ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමාට. මේ පායතනයේ තියෙන එතුමාගේ යටතේ සමුද්‍ර දූෂණය පිළිබඳ අධිකාරිය තියෙන එතුමාගේ යටතේ මේක කැබිනට් අමාත්‍යවරයා මම මේක ගැසට් කරලා තියෙන්නේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු ඇමතුමාගේ යටතේ. ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි කිසිම අවස්ථාවක හොරකමක් වංචාවක් වහනවා නම් වහන්න ඉඩ තියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරය දන්නවා දැන් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක පොකට් එකක් ගහපුවාම හොරා අල්ලන්න එනවනකොට හොරා අල්ලන්න දුවන ජනතාවත් එක්ක හොරක් දුවනවා. අන්න හොරු අන්න හොරු අන්න හොරු අන්න හොරු අල්ලමු කියලා. මට දැනෙන්නේ ජයදාස රාජපක්ෂ මහත්තයාත් අර පොලේ පොකට් එකක් දාලා දුවන හොරා මේක විවාදයට යනවද නැද්ද කියලා ඔබතුමා තීන්දුවක් දෙන්න. ඔය ඩොලර් මිලියන දෙසියපනය කතා දුන්න දමුණනාසලගේ මන්ත්‍රී අජිත් මාන්න පෙරුම ඔන්න දෙන්න මේ තියෙන්නේ සාක්කි තියලුම පක්ෂනායකන්ට මේ අවස්ථා අපි රැසීමකට කැඳවනවා කතා කල මේ ගැන තීරණයක් කරමු සභාව නැවත රැස්වීම විනාඩි 10කින්. මෙලෙස කල් තැබුණු පාර්ලිමේන්තුව පැය එකහමාරකට ආසන්න කාලයකින් පසුව යලි රැස් වුණා. එක්සස් ප්‍රල් නෞකාවේ වන්දි ලබා ගැනීම පිළිබඳ කටයුත්ත මුළු රටටම බලපාන්නා වූ කරුණක් පැවින් අප සියලු දෙනාගේම වගකීම වන්නේ යම් කිසි හානියක් හෝ අගතියක් සිදු නොවන ආකාරයට පාර්ලිමේන්තුව තුළ කටයුතු කිරීම බව අවධාරණය කරනු කැමැත්තෙමි. මම මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ විවාදයම නඩු කටයුතු වලට අගතියක් නොවන ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාමට සියලු දෙනා එකඟ කරවා ගැනීම පිළිබඳව. පේනවා කාලයක් යනකොට මීපා ආයතනය තනියම වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව තනියම වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. පරිසරවේදීන් වෙනම කතාවක් කියන්න පටන් ගන්නවා. ඔකට අර ගමේ කියමනක් තියෙනවා. දුන්න දුනුගමුවේ, ඊතල කිතලගමුවේ, රාළ මීගමුවේ, මුවෙක් ඇඬුවයි සබරගමුවේ කියලා. වැඩේ කෙරෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔකට ගමේ ගොඩේ තව බજારකේ තව තව දෙයක් කියනවා වැඩේ අල කරනවා කියනවා. අපිට ඇති වෙන සැකය නිසා තමයි අද අපි මේ ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් තෙමෙන් නැතුව නාන්න බෑ. අර බ්ලූ ඩයමන්ඩ් කියලා නැවක්. හරි හරි හරි සමාවෙන්න. අර මූද ගැන කතා කරනකොට මට ওই නිල්වන් මූදු තීරේ මතක් කළා බ්ලූ කියවුනේ. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ තිබුණු මන්දගාමී බව ආධාරණීකරණය කිරීම සඳහා මේ වෙනත් පැත්තකට වෙනත් ගලක් විසි කරලා අවධානය වෙනත් පැත්තකට යොමු කරන්න තමුන්නාසදාව පොඩි ට්‍රික් එකක්ද කියලා එක පැත්තකින් මතුවෙනවා. එකතු වෙලා විජේදාස රාජපක්ෂ මහතුමත් පොලේ පොකට් ගහන පොකට්කාරයාගේ චරිතය රඟපානවද කියලා දෙවෙනි සැකේ මට මතුවෙනවා මේ නැව නඩු ප්‍රමාද කිරීමට අල්ලස් ගත්තයි කියලා චෝදනාව ඉදිරිපත් කරේ අජිත් මාන්නප් පෙරමගර මන්ත්‍රීතුමා මට දුනිල් මන්ත්‍රීතුමා වගේ කුලප්පු කර කර ඉන්න එහෙම ගායක් නැහැ මේකේ මහා මොලකරුවා කවුද කියලා අපි හොයන්න ඕන මේ නිව් ඩයමන්ඩ් එකේ මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් එකේ මහා මොලකරුවා එක පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන් කොහේද නඩු දාන්නේ කොහොමද නඩු දාන්නේ මොන විදියට නඩු දාන්නේ කියන එකේ සම්පූර්ණ වගකීම වගකීම ලබාගත යුත්තේ නීතිපතිතුමා. එතුමා ගන්න ඩිසිෂන් වල රෙස්පොන්සිබිලිටි එක වගකීම එතුමා බාර ගන්න. දැන් එතුමා ඒක බාරගෙන තියෙනවා. ඒතොර අපි කවුද මෙතන ඉඳගෙන නීතිපතිතුමා ගත්ත දේ වෙනයි කියලා කියන්නේ? සිංගප්පූරුවේ නඩුවේ ඔබතුමාලා කොච්චර වන්දි ඉල්ලලා තියෙනවද? ලෝ ෆර්ම් එකට ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 4.5ක් ගෙවන්න එකග වෙලා තියෙනවද? ලෝ ෆර්ම්ස් වලට ගෙවන ගණන් පිළිබඳව මම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. ක්ලේම් එක 6.4 බිලියන් US ඩොලර්ස් වලට තමයි ක්ලේම් එක හදලා තියෙන්නේ. නැව්කාරයා පිටිපස්සේ ඉන්න ඒ අදිසි හස්තය මොකද්ද? අපිට දැනගන්න කැමතියි. දැන් මොකද්ද මේ බිලියන 6.4ක් කියන්නේ කරු කතානායකතුමනි? මං කියනවා මේිට වැඩිය වැඩි වන්දියක් අපේ රටට අපි ලබා ගන්නට අපි සටන් කරන්නට ඕන. ජනතාව පොඩ්ඩක් චූන් කරන්න. යන පුළුවන් බිලියන 10ක් ගන්න පුළුවන් බිලියන 100ක් ගන්න පුළුවන් බිලියන 6ක් විතර නෙමෙයි ඊට වැඩිය ගාණක් අපි ගන්න තමයි අපි යන්න ඕන කියලා. අපි ගන්න ගාණ අපි තහවුරු කරලා පෙන්වන්න ඕන. අපේ වාහනයක් අපේ හැප්පුණත් පාරේ ගිහිල්ලා අපි ඉල්ලන ගාණ හම්බෙන්නේ නැහැ රක්ෂණ සමාගමේ. මේ අල්ලස ගැන මේ ගැන අනිවාර්ය අනිවාර්යෙන් සොයන්ට ඕනේ ජනාධිපති කොමිෂමක් හෝ විශේෂ කාරක සභාවක් හෝ මොකක් හරි උචිත යන්ත්‍රණයක් කරා මේ සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය දැනගන්න ඕනේ. අනේක නීතිපතිතුමා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නෙවෙයි. සිංගප්පූරුවේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වන්දේ මුදල දැඩි ලෙස සීමා කළා තියෙනවා නම් නීතිපතිතුමා ඇයි තීරණය කරන්නේ එහෙ යන්න. අපි යම් විදිහක මේක ලංකාවේ නඩුව දැම්ම නම් මොකද කියන්නේ? ඇයි ලංකාවේ නඩුව දැම්මේ? මේක සිංගප්පූරේ දාන්න තිබුණා නම් කියලා කියනවා. මිලියන 26 ගන්න පුළුවන් කියලා GLPs මැතිතුමා කිව්වා සිංගප්පූරුවේ සීමාවක් තියෙන කියලා මම නම් දන්නේ මිලියන 26 නම් ගන්න පුළුවන් අපි හේගිල නඩු දානවද මේ ෆෝබ් සංග්‍රහයේ තියෙනවා සිංගප්පූරුව තුල මේ නඩු පැවරීම ඒ නැව් සමාගමට සුබවාදී කියන කාරණය අපිට නම් කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ මේක ස්වාධීනව හේවෙනවා මේකේ මොන හරි හොර රහසක් තියෙනවා කියන එක අපිට පැහැදිලි නැව අයිති සමාගම මේ වෙනකොට බෑන්ක්‍රප්ට් ඒතර අපි ලංකාවේ නඩු පවරපුවාම ඒකේ සිතාසිය පවා වාර දීමට අපිට ගැටලුවක් මතුවෙනවා ඒ රක්ෂණ ආයතනයේ එරෙහිව නඩු තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නීතිමය හැකියාව තිබෙන්නේ සිංගප්පූරුවේ රටට පැහැදිලි මේ නෞකා දෙකේම සිද්ධිය චරාකාරයට ප්‍රමාද වෙන්න අදුෂ්‍යමාන හේතුවක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා කියන්නේ. ඒක තමයි ඩොලර් මිලියන 5යි ඩොලර් මිලියන 250යි එක එක කතාවලින් මේ වෙච්ච දේ හොයාගන්න පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන මෙහෙවනු ලැබූ ලෝක මාධ්‍ය නිදහස් දිනය ඊයේ කොළඹදී පැවැත්වුණා. මෙවර එම වැඩසටහන සංවිධානය කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී නිවේදක නිවේදිකා එකමුතුව විසින්. ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ හිටපු සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මෙහි ප්‍රධාන දේශනය පවත්වනු ලැබුවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන මෙහෙවනු ලැබූ ලෝක මාධ්‍ය නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවය අද පැවැත්වුණා. ඒ කොළඹදී මෙවර එම වැඩසටහන්න සංවිධාන කර තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී නිවේදක නිවේදිකා එකමුතුවයි. මෙහි ප්‍රධාන දේශනය පැවැත්වූයේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ හිටපු සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පිරිස් විසින්. භාෂණය සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස අනෙක් සියලුම අයිතිවාසිකම් වල පදනම වෙන. අපිට ඇත ඇත්ත වශයම අදහස් පල කිරීම ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස නැත්තං. ඉසම්මුතිය නිදහස නැත්තං. අපේ තියෙන සමහර අනෙක් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න බැරිවේ. මම යෝජනා කරන්නේ මාධ්‍යවේදීනොත් තමුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ ඒ මානව ගරුත්වය නැත්තං හියමන් ඩිග්නිටි පදනම් කරගෙන. ඕනම කතාවක දෙපැත්තක් තිය. සමහරට මහිතන අපි අපේ එක දුර්වලතාවයක් තමයි අපිට වඩා වෙනස් අදහස තියෙන අයගේ අදහස් වලට අපි ගරු කරන්න නැති එක. නමුත් මම හිතන්නේ ජනමාධ්‍ය තුළ අපි සංස්කෘතියක් ඇති කරගන්න ඕනේ truth and fairness in reporting. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ මෙරට නිත්‍ය නියෝජිත අසුසා කුබෝටාද මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා. In times like this, press freedom and responsible journalists are essential in promoting sustainable development and human rights. We live in a world of poly crisis and fast changes. In Sri Lanka, we have seen firsthand that the media community is not spared from this global trend. I have to say that media professionals in Sri Lanka have continued to report on issues that are critical to our society, from social economic issues to environmental and climate change concerns, and many more. අපේ මූලික වගන්තය විශ්වාසය පමණයි. විශ්වාසය මත පීට වැඩ කටයුතු කරන එකමුතුවක්. එනිසා මේ කටයුත්ත විශ්වාසයෙන් භාරදිය හැක්කේ ශ්‍රී ලාංකේය රූපවාහිනී නිවේදක නිවේදිකා එකමුතුවට බව මම විශ්වාස කළා. මේ විශ්වාසය අපි පිළිබඳව තිබ්බට බොහොමත්ම ස්තුතියි UNDP ඔබට. මේක අද උදේ මගේ මිත්‍රයෙක් මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක්. හවස පොඩි එකමුතුවක් තියෙනවා ඒකට එන්න පොඩක් පරක්කු වෙයි කියලා කිව්වට පස්සේ ඇයි කියලා ඇහුවාම මේ හේතුව කිව්වහම මම කිව්වා මේම ජනමාධ්‍ය ලෝක ජනමාධ්‍ය නිදහස් දින සමරුම් වෙනුවෙන් පුංචි උත්සවයක් තියෙනවා. ඒකට සහභාගි වෙන්න තියෙනවා කියලා. මිත්‍රයා මට කිව්වා පුළුවන් නම් ඔතෙන්දී අහලා උත්තරයක් හොයලා දියන් ජනමාධ්‍යෙන් අපිට නිදහස් වෙන්න විදියක් තියෙනවද කියලා. ඒක විහිළුවක් කියලා ඒ වෙලාවේ හිතුණා. දැන් මං හිතනවා ඒක විහිළුවක්මද කියලා. ස්තුතියි. මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව සාකච්ඡාවක්ද පැවැත්වනා. නිදහස් මාධ්‍ය සහ ඒ සඳහා ඇති සීමාවන් සම්බන්ධයනුයි එහිදී අවධානයට ලක්වුණේ. අපි හිතමු මේ සියලු වාර නිදහස් කරලා අපි වතුරට දැම්මුත්. ඒ කියන්නේ අතපය බඳින්න නැතුව අපි වතුරට දැම්මුත් අපිට ඇත්තටම පීනන්න පුළුවන්ද? මැදහත් කතා බහකට අපි සූදානම්. මාධ්‍යවේදීන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන නීති පාකිස්තානයේ තියෙන. මාස දෙකකට කලින් ඔමාත් මාත් අපි සහභාගී වුණා ඉස්ලාමාබාද් වල අගමැතිවරයාම ඇවිල්ලා ප්‍රකාශයට පත් කළා මාධ්‍යවේදීන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා නීති පද්ධතියක්. වෙනම separate set of laws. අපි ওই දියුණුවයි කියන රටවල් වල යම්කිසි ප්‍රමාණයක එකඟතාවයක් තියෙනවා හිමිකරුවා සහ ප්‍රවෘත්තිකාමරය අතර. තම තමුන්ගේ සීමාව මාක් කරගන්න. ඔබ මේ සීමාව එන්න එපා. අපි මේ සීමාව ඉන්නවා. අපි ඕක කිව්වහම කියන්නේ නේ තමුසෙට බැන්න තමුසෙ දාලා යනවා. අපි පාරයන් මිනිහ දාලා හරි බුලටින් එක කරන්නම්. ඒ පුතත් සමගින් සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. යලිත් අප ඔබ හමුවන්නේ අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්.